في يوم الاثنين الساعة الخامسة فجرا الموافق 26 4 2011 قوات الأمن عند عند اقتحامها مدينة درعا تقتل الشاب حمزة البكر الذي يعمل حارسا في بناء عكاش التجاري وبعدها قاموا بنهب المحل وحرقه مع وجود الجثة بداخله وما استطاع أحد من إخراج هذه الجثة من مكانها إلا بعد عشرة أيام وكانت هناك عائلة في الجوار تراقب هذا الحدث من النافذة صور المحل يعني يفجر الله يفجر وجوههم يعني مرق وانا احنا نصور الولد هذا شوفوا شوفوا ولا لو انه طاهر والله شال بشار من مطرحه هذا شال بشار بيقعد مكانه ذبحوه الله يلعن ابو بشار سحلهم من دم فضلتهم روحك خليهم شو بدك الله بتاع روح خليهم والله اللي يقتل شعبه خاين والله اللي يقتل شعبه خاين والله والله اللي يقتل شعبنا طول بناية خاين هذا خاين بعد لي يا وين بعد هيك صور لي كله وبعد المحروم يكون ذاته تعال روح بعد بس شوي بعدين يا شباب لا حدا فوتك والله لا حدا لا حدا شيء في هاي هاي ضيق ضيق خلص الكش طبيعي يعني وين؟ احسن ما كنا واقفين، حركوا شو بدك تساوي؟ روح روح جيب على السريع روح جيب من عند بيت بدار خالتك حرام جيبوا لنا عندك هو حيوان من الله يا رسول الله والله هاي الطلقة شوف الطلقة هذا يجي بس خليهم يشوفوا العالم كله الله لا يوفقك يا بشار في لا اختك تعال روح روح روح يلا روح اطلع اطلع يلا يلا لا لا مرة مرة يا هذا الطبيعي يا يما يا يما يا يما يا عمسة يا يما يا ويلي طلبت هذا